am 31. Januar 1976, 31. Januar 1977 in ein Auto. Wir sind in den Waffengrund gefahren, Marktplatz, dort sind wir ausgestiegen und dann, du gehst nur da rein in den Betrieb, du gehst da rein, du gehst zum Sturz, du gehst zum Rhein, du gehst zur Graubremse. Ich hatte das Bild Graubremse, das war ein stark bekannter Betrieb. Und so sind wir zur Metallarbeit gekommen und hatten damals Glück äh, mit einer Anstellung. Da hat keiner gefragt. Ich habe am 31. morgens meiner Frau nämlich vorgestellt und am 1. Februar morgens um, sieben, halb sieben angefangen. Die haben nicht gefragt, warum äh, bist du Lehrer und fängst hier bei uns an, das war denen egal.